You win! Round two, fight! Huh.

ずはい上段上段上段プレイン上段上段プレイン You win! Round two, fight! Go, that's You lose. Round three, fight. Yoda. Yoda. got fire! Joe got fire! Hadouken! Hadouken! Hadouken!

You win! Round two, fight! Hadouken! Hadouken! Hadouken! Hadouken! You lose. Round three, fight! Hadouken! Hadouken! Hadouken! Hadouken! Hadouken! Hadouken! Hadouken! Hadouken! Hadouken! Burn! Hadouken! Hadouken! Hadouken! Hadouken! Hadouken! Hello! one, fight! Hadouken! Hadouken! Hadouken! Hadouken! Hadouken! Hadouken! Hadouken! Hadouken! Hadouken! Hadouken! Hadouken! Hadouken! You lose. Round two, fight. Hadouken! Hadouken!